Tweet, tweet, tweet, tweet, SMS. What? Hello, ma'am. This is KB. I'm in a meeting right now. Uh, Can you call me in half an hour? Hello, ma'am. I'm on another call right now. Can you call me in half an hour? Hello, ma'am. I see your message that my salary got deducted. Can you send me an email? I'll revert to you. Ma'am, my salary. Oh, this is part of the Employee Welfare Fund and it's part of the policy. What? It's for your benefit only. What's the policy? the policy is confidential. We cannot share the same. That is totally unfair. Unfair, huh? Well, in COVID times, there are no jobs in the market. You're lucky you have a job, you know. अच्छा चल यार मैं फोन रखती हूँ मुझे बहुत सारा काम है यार क्यों मजाक कर रहे हो एच को काम ही क्या होता है फेस्टिवल आता है तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हो दिवाली आती है तो रंगोली बना लेते हो क्रिसमस आता है तो तुम लोग सोचते हो कुछ नया करें और नए के चक्कर में सीक्रेट सेंटा खिलवा लेते हो बाकी पूरा दिन तो मेल में निकल जाता है तुम लोग का अच्छा है यार सला चिल रहता है एकदम funny. Oh, did you know that um, appraisal time बहुत जल्दी शुरू होने वाला है यार तू ही मेरी सच्ची दोस्त है hello ma'am ma'am I have received only six percent hike this year what is this well you know the company is going through a very tough time I believe this was the best that we could do for you okay I know my Brahmastra my resignation thanks everyone Kulbhushan, I heard you put down your papers. What? What, yeah? Come on, we are ready to do a 60% hike for you. You're a very valuable asset for us. Trust me. I'm the best. I'm the best. Hello ma'am appraisals कब शुरू होंगे Well, um, we are in the process of restructuring. You should receive an update I just called to know like appraisals कब होंगे We are in the process of approvals now. अब you should receive an update soon. वैसे तो इनको सबके बर्थडे याद रहते हैं अप्रेजल टाइम ही भूल जाते हैं सब Oh, sorry, sorry. आपको नंबर लग गया क्या मुझे तो एचआर से बात करनी थी आपने सही जगह नंबर लगाया है मैं एचआर ही हूँ टेल मी एचआर आइए Ma'am! What? Ma'am? You just look like a boy. मतलब बिल्कुल लड़के जैसे दिखते हो आप तो लड़के जैसे दिखते क्या मैं लड़का ही हूँ क्या मजाक कर रहे हो ma'am do I look like a ma'am do you H में लड़के कहाँ होते हैं सिर्फ लड़कियाँ होती हैं आपसे किसने बोला ऐसा now that's too I am gonna complain to your well well well jokes apart. HR is not Hamesha Rulana. What? It is Hamesha Radhikana. Hey, hey. So the truth is, HR can't live with them, can't live without them. <laughs>